Nie mogę dzisiaj spać, choć wokół ciemno jest. Nie mogę nawet wstać, unieść głowę i podnieść się. W powietrzu myśli się głębią, ubrana w twoje słowa naga, czuję się, ogarnia mnie szal. Nie mogę się odezwać. móc nad sobą przejść Niepewnie stawiam krok Przyspiesza oddech i błądzi wzrok W powietrzu myśli się kłębią Ubrana w Twe słowa naga Czuję się, ogarnia mnie szał Ogarnia mnie strach Lecz nie chcę, by się uwolnić больше не Lecz słyszę odwaga, siły w sobie zbierz.